Pasaia eh, herri txiki bada. Herri txiki umila da. Eh, lau barrutik osatzen dute herri bakar bat eta eh, badia dugu tartean. Eta e, neurri batean lau herri bezala funtzionatzen dute. Eh? Lau hauzo dira, baino bere bizitza independentea dakate. Nortasunak bat eta bestearen artekoak ez dira, ez dira berdinak, ez dira momentu berdinean sortu, ez da egoera berdinarekin. Gero behar eta ezaugarri oso desberdinak dituen lau barrut osatua. Nik uste behar handiak dituen herri txiki bat dala baita ere. Eh, baina nola nahi ere nik uste dut eh, bertako herritarrek ere horrela erakutsi izan digute COVID garaian eta gaur egun ere egiten dugun lanean haien gana gerturatu genean eh, mm, aktiboak direla, konpromitituak ere badirela eta gurekin lan egin nahi dutela herrian bertan dauden beharroiei erantzuteko. Horrela irudikatzen dut eta horrela sentitzen dut, ez, dala pasaia. proiektu honetan guretzako garrantzitsuena pertsona da. Eh? Oinarria da, beretzako lan egiten dugu. Ba, kontura du ginean, eh, tokian tokiko ekosistemak e, bultzatu eta sortu behar genituela. Nola gozatzen den arlo publikoa, arlo komunitarioa eta arlo pribatua, hoiek denak eh, elkarrekin lan egiteko estrategia berri bat sortu behar da. Eta estrategia hori da zaintza herrila e, helburu bakar batekin pertsona e, beti erdian e, jarrita. El ecosistema está centrado en, en, la, persona, en la persona dependiente, ¿no? pero a diferencia de, de cómo se ha estado trabajando hasta ahora, eh, esa atención centrada en, en la persona precisamente está dirigida a, a que la persona es quien decide cómo quiere pasar los siguientes años de, su vida. El secreto está en el cambio de mirada, en el cambio de la práctica profesional, en el cambio de las estructuras formales que se conciben dentro de los diferentes niveles de administración pública en la prestación de servicios, en la provisión Y para eso, en Pasaya, el elemento motor han sido las gestoras de caso. Gaur egun eredu aldaketa honekin, e, eh, pasaian saiatzen ari gerana da, e, alde batetik, e, menpekotasun egoerara ez mugatzea, eta prebentzio lan bat egitea eta uskortasun egoerak antzematea eta hortikan oskortasun egoera hoiei erantzun erantzuten hastia, bai, menpekotasun egoerara e, iristen utzi gabe. E, eta batez ere, batez ere, e, bulego lanetik atera eta e, adineko pertsona zuzenean ezagutzea. Horrek esan nahi du e, gehiengoetan gu izan behar degula etxeetara gerturatzen geana, horrela pertsona ezagutu dezakegu, eta ez hori bakarrik ezagutzen dugu pertsona bizi den tokian, bizi den oiturekin. Desde esta forma de hacer y de entender la relación, va a ser mucho más fácil el quitarnos ¿no? de ese rol de eh, yo como profesional sé lo que te conviene y la gestora de caso lo que hace es abrir la mirada. ¿sí? Es una relación más de tú a tú Y más allá de, esos, de esas prestaciones, esos servicios que vienen por cartera, pues me voy a fijar en lo que los servicios de proximidad del barrio, del municipio en el que estoy, te pueden ofrecer. Horrek egiten du askotan eh, eh, bakarrikan e, ezin lan egiteak ze normalian gure gana etortzen dian pertsonak ja menpekotasun egoera batean egoten dira. Horregatik da aina beratxa udalerriko beste eragilekin lan egitea. La cuestión es que para trabajar en colaboración tienes que abrirte a todo, <laughs> a escuchar y a, eh, y a compartir lo que tú también haces. Entonces, para esa apertura necesitas confianza eh, en, la otra, en la otra entidad, ¿no? Orduan, ze lortzen dugu elkarrekin lan eginaz? Ba, pertsona horren asmoak, iritziak eta, eta nahi duena azken finean ezagutzea. Elkarrekin lan egiten baldin badugu, e, erantzun askarrago bat bate zaio. gu ere ez gea iristen eh, dena egitera. Eta horretarako, azkenean beste zerbitzuerekin koordinazio bat behar dugu, zerbitzu horiek ere beraien zatia eman dezaten. Los beneficios de trabaja en el ecosistema en red es, bueno, precisamente en que se tiene en cuenta a todas las partes, no? azkenean bakoitzak bere zatia ematen duenean, pazientea ateratzen da irabazten. Abrir la, la perspectiva de tu trabajo no pensar solo en el objetivo único de tu entidad, sino ver los objetivos del de resto de las entidades que estamos trabajando conjuntamente. Egiten deguna da, erantzun orokor bat eman, eta ez bakarkakoa, eta hori oso aberatsa da. Eta denboran ere, e, murriztu egiten ditu erantzunak. Mai batean, arlo desberdinetakoak itzegiterako garaian, izan dugunen angarazoa da, hizkuntza. Konturatu gea oinarri bezala e, batzuetan e, ez genituela gauza berdinak modu berdinan ulertzen. Bakoitzak bere hizkuntza edo bere bere modura gauzatzen zitula gauzak, ez? Lo primero de todo es entendernos de qué estamos hablando con los términos que estamos usando y, y saber también cantidad dónde están los límites, dónde empiezas y dónde terminas con tu acción eh, para poder apoyar a la otra entidad cuando tú terminas tu acción, la otra, eh, la otra entidad empieza. Entonces, para eso se necesita mucha coordinación. Orduan, konturatu ginen, eh, gure, gure denboraren zati bat egon bertzula zuzendua eh, denak eh, identifikatzea, e, ogai izatea, obeintzak gerturatzea, egoera modu berdin batean identifikatzen, ez? Eta orduan, denok ulertu alizateko, behar genuna zen e, pazientea erdian jarri eta pazientearen gain e, eragiteko denok hizkuntza berdin hori hitz egitea. Denon artean pazienteari eragiteko denek hizkuntza berdina erabiltzea. Nik uste e, ezinbestekoa dela e, kasu hontan E, eta igual e, horrek izan behar dula e, eh, baldintza bat e, beste herri batzutara e, zabaltzeko ekosistemaren estrategia e, berri hau, e, pertsonen eta taldeen e, implikazioa. Kasu hontan, e, pasaiko gizarte zerbitzuen implikazioa izugarrizkoa izan dela, ziratik, eta e, berai esker ah, mm, hau dago martxan. Bai? La gestora del caso, desde esa, desde esa metodología, lo que ve es a la persona como única, con sus fortalezas, sus preferencias, e identifica que la atención es integral y que ella eh, tiene un poco las llaves de que eso sea así, de que haya una mirada única y de conocimiento y reconocimiento de esa persona. Y que va a hacer que todos los elementos clave para una vida digna y con sentido se puedan articular y se puedan poner al alcance de esa persona. Y eso es un poco, eh, para mí, el objetivo de lo que tendríamos que conseguir al final, que las personas nos vieran como un equipo y que nos vieran trabajando juntas, da igual de qué entidad seas. beste erantzun bat ematea, eta nolabait esateagatik pionero izatea zerbaitetan, ba, e, postasuna handia ematen du. E, argi daukat hau mantendu beharko litzakela, noski hemen martxan jarri delako, baino nahin bat herritan eta herritan dudigabe zen eretzako ona dena bestentzako nahi dut. Ja ez da, bakarrik herri batean e, txertatu behar deguna e, proiektua egin behar deguna da, lurralde mailan aber nola egin dezakegun pasaian egin deguna, ba, beste herri batzuetara eh, zabaltzeko. Baina laguntzen baldin badiegu etxean ere hainbat eta hainbat pertsona mantendu daitezke gaur egun. Gure proiektu honek horretara laguntzen du, beraz, hau mantendu egin behar da, errefortzatu eta aurrera jarraitu. eta entzun, beti entzun behar diogu pertsonari. Berak zer nahi duen, nola nahi duen, norekin nahi duen eta noiz nahi duen. Eta bere bizitza proiektu hori entzun.